kalau ada pandangan di belakangnya sini juga ya masa kerja masa kerja bayang bayangin aja udah capek ini dulu Ok! Thank you. boleh nggak boleh sabar yuk yuk sabar yuk oke Yasin oke oke ayo ambil stop di situ kananmu yuk Jangan jauh, jangan jauh. Stop, eh balik tengah aja. Capek, capek. Kanan kiri, kanan kiri. 百千米。 Oh, sehat. Balik lagi tak apa-apa. Wahyu, Wahyu, kiri Wahyu. Sebelas. Outside. Eh? Offline. Half half time time. deh, Berapa ハーフタイムでハーフタイム何分ハーフタイム何分にしましょう kiri kiri. minum mat ambil berapa biji ber? taruh apa akurnya sebentar ya. tok tok ngomong tok grogi dah Grogi kali kok, grogi kali kok, grogi kali mainnya. Alah. Siapa yang grogi? Lah grogi, dari itu jatuh-jatuh aja. Bola kita, bola kita. Bola kita yuk, woi. もう休憩いいですか休憩いいもう休憩いらない 大丈夫。一 <laughs> 本ごと、あ、一試合ごと、あ、行きましょう。はい。強い。